Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis el Freak y bienvenidos a este vlog. Como cada jueves, les vengo a traer, no sé, alguna aplicación, alguna noticia o simplemente algún video random que pueda tener aquí en el canal. Y el día de hoy acabo de, eh, obtener una aplicación que quiero mostrarles. Se llama Wallpaper Inger. Lo voy a mostrar ahora mismo. Ok, esta es la aplicación. ¿Qué es esta aplicación? Es básicamente una aplicación que puedes descargar desde Steam con un mínimo costo de creo que de menos de 30 pesos o algo así este, y el cual te da opciones para que tengas full eh, wallpapers en Full HD, 1080, inclusive 4K, pero no solamente eso, también tienen movimiento e incluso sonido. Entonces, por ejemplo, pueden ver que mi fondo de pantalla es uno bastante común, es un, solamente una imagen. Vamos a utilizar, por ejemplo, este que es uno de mis favoritos, que sé que a ustedes les va a encantar. Seleccionamos OK y aquí lo tenemos. Así se ve tu escritorio una vez que utilizas esta aplicación. Los, fondos de pantalla tienen movimiento, algunos tienen sonido. Sí, sí consumen eh, un poco de la RAM de tu, de tu computadora. Estamos hablando de alrededor de un 10 o un 15% dependiendo del fondo de pantalla. Pero hay una infinidad que puedes obtener pueden ver que en mi caso yo tengo dos monitores, así que puedo utilizar dos al mismo tiempo vamos a utilizar por ejemplo el de Diva, que son mis favoritos. Y así como lo están viendo en pantalla, así se ve tu monitor con uno de estos. Pueden ver que están tenemos a 60 cuadros por segundo en Full HD, inclusive disponibles para 4K. Y es una aplicación increíble que pude obtener gracias a Steam. Y no solamente tienes estos fondos de pantalla, con simplemente ir a eh, buscar en Workshop, automáticamente te lanza a Steam donde puedes encontrar todas, todas, todos los wallpapers que tú quieras con sus 41.133 resultados listos para utilizar y es sumamente fácil de obtener, por ejemplo, este es bastante tierno, con simplemente presionar aquí, regresas a tu aplicación y se está descargando en automático, haces doble clic y listo, e inclusive tiene sonido. puedes escuchar la lluvia del fondo de tu pantalla. Y es algo increíble, realmente me encantó esta aplicación. Es tan fácil de usar y es sumamente cool tener estos fondos de pantalla en tu computadora. Hay una infinidad de ellos, hay bastantes de anime, hay unos cuantos, este es el de Ruby que yo acabo de, eh, de mostrarles, muchos de videojuegos, hay infinidad e infinidad de de fondos de pantalla que puedes utilizar. Hay otros más animados, hay otros que son una imagen fija. Y lo increíble de esto es que puedes crear tus propios fondos de pantalla para utilizar y subirlos a, Steam, ya sea de una cuestión gratuita o inclusive puedes cobrar por ellos. Si creíste que, que tu fondo de pantalla vale la pena, puedes inclusive cobrar por ellos. Probamos con unos más sencillos. Dependiendo de fondo de pantalla también habrá un consumo de RAM de tu computadora. Pero Oh, este es mi favorito. <laughs> Beat Dreams. Este es definitivamente uno de, mis fondos de pantalla favoritos. <laughs> Imaginan cada vez que prendas tu computadora y ver a Shaya diciendo detrás de tu pantalla, Just do it. Realmente será el momento más, más emocional de tu día. Es, es el momento en el que estás frente tu computadora y dices, hoy haré algo productivo, porque Shaya está ahí diciéndome, solo haz. Pues chicos, yo me quedo con mi fondo de Ruby, definitivamente es, mi favorito. Y espero que a ustedes les haya gustado este corto video. Eh, no, <laughs> no, es ningún tipo de, de, sponsor, realmente es una aplicación que quiero compartir con ustedes. Bastante fácil de utilizar y bastante fácil de obtener. Además de que te da una herramienta para poder crear tus propios fondos de pantallas y después vender o simplemente distribuir a, través de Steam. Lo cual considero es bastante cool. Y no sé chicos, coméntenme si a ustedes les gusta este tipo de aplicaciones. Realmente creo que estas esas aplicaciones tan pequeñas pero que realmente valen mucho la pena. Y bueno chicos, yo los dejo hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Luis Lobo Freak y nos vemos el siguiente jueves con otro vlog. Bye bye.